مرس واحد بكتب لك روشتة ليك علاج يا اما تاخد بيها يا اما تموت باكتئاب اصلك هتنبهر جدا عرف مجالكوا ده تم ان انا اللي هخطف القمة بقلم وورقة وكلمة مين جه مين راح فاكس مش فارقة اللي طلعوا ياما في زحمة سمعوا دنيا راحوا في سحلة صنايعي فلوس يوم فوز فوق مكاسبكوا لما حاسبكوا يا تطوروا مزيكتكوا يا تبطلوا تبكو سالك لنفسي وهم محتاجين سباك سوس وانا المسواك ايوه سواك بكسر الاسواق أه سايب مجال انا وهامل لوحدي مجال مش هموت لما احنا في فيلم اسماك مجالي بجناني وكلامي طلعت الجمهور بصوتي واسلوبي من الجذاب اللي يسحر يا خوفي تدور يا دنيا بينا لا لو كنت حبيب فتدينا بنتشقى لو كنت غريب في الحط شطافه مش شامم يعني ريحه نظافه مش شايف بيكو واحد خرافه من السما ليكو حاجه كنا فاستغاثه يا ناس كده خلاص باتت ماتت انتهت بماس رابي حرق ناس راسي زي الفاس يقطع اي الراس جابت اخر جاز ادي بقى نصاص منك يا قناص فاكر صندوق الاجراس عيني وسكول وهابت زي بالحبل مش شدد جامد ايوه جامد ظابط في المرمى شويه زادت في وش التخين حاطط نطة سابق بلساني هابي اترجم وبحفظ لساني الفرق بفاكس انا مش هتركز